बस एक एक मिनट का एक एक, एक मिनट देखिए टूटे नहीं यार बाइक को ऐसा देखिए जिस समय हम लोग मीटिंग लेते थे कहीं तो सामने देखते थे गैनोटरमा से मीटिंग लेते थे तो बोलते थे इंसान ये तो रबर है और कोई बोलते थे कि ये तो प्लास्टिक है लेकिन आज हम लोग का खुद ब खुद यानी कि देखने के लिए मिल रहा है तो लग रहा है तो ये तो भगवान का मंदिर में आया है और लगता है कि ईश्वर ने एक ऐसा अजनबी चीज बनाया है कि हम लोग के खुद यानी कि आज दर्शन करने का मिला कितना सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग का यानी कि अपने हाथ से छूने के लिए मिल रहा है हाथ से देख रहे हैं और इसका फैक्ट्री में घूम रहा है एकदम खूब नसीब है हम लोग खुश नसीब थे कि